Всім привіт! З вами Тарас. І сьогодні я хочу зробити огляд на деталі, які я друкував на 3D принтері. І бачите, деталік багато всі не лише з синього пластику, є також із білого пластику, але сьогодні я хочу показати вам лише із синього і їхню частину, бо взагалі багато чого друкувалось. Що ж, почнемо із маленьких, почнемо із ось такої коробочки. Дана коробочка. Була друкована для USB, тобто сюди вставлявся роз'єм USB і ззаду, як бачите, був вихід під е, шнур. От, е, Тому ще вставиться це все, є ще більше на два гніздаця на одне. От, е, Так, Вставляємо в сторону два шельдика Урал. Ці буковки такі об'ємні називаються шельдиками в автомотопромисловості. От, е, Тут двохсторонній скотч буде або клей, як забажає власник, і клеїться там на багажник, збоку, на бампер, куди завгодно. Це до мотоцикла. Також складаємо в сторону. От, Далі гачок. Маленький гачок такий міцний, як бачите, товстенький, це до стіни прикручується. Ми можемо вішати пакетики, пальто, бо він доволі міцний. Це з заповненням 50%. Але принтер надрукував його без підтримки, як бачите, і все вийшло дуже добре і гарно. Е, далі з маленьких, е, що я можу показати, це ось таку заглушку на об'єктив камери. Вона сідає плотно. От. Це для захисту лінзи. До речі, як бачите, я доробив е, мікрофон, можливо, я ще занімлю відео покажу, бо я перепаю основний мікрофон, але сьогодні відео не про це, сьогодні про 3D принтер. Такий кружочок, всередині трошки грані є, щоб воно гарно заходило на об'єктив і не відпадало. Тримається гарно, я задоволений. Наступне це коробочка для викруток. На... З моїм телефоном, на якому я робив огляд, силочка також буде в описі одним телефоном йшли дві викрутки, щоб викручувати болти. От, Тому я зробив такий чухольчик проєктував, е, щоб ці викрутки носити з собою. Ну, Мало десь доведеться, не знаю, відкрити або карточку змінити, ще щось. то Нехай просто буде. Ну і поступово переходимо до більших деталей. Почну з цієї. Це кришка вентилятора. Плануємо зробити вітрячок з такими лопастями. От І і місце скріпної лопасті має закриватися цією штуковиною. Ну, Взагалі вітрячок вже зроблений, але поки що все в стадії експериментів, досліджень і тестування. Тому поки відео не знімаємо, якщо все буде працювати, вже включимо до мережі, до вольтметру і покажемо, чим щось виробляє. Поки що лишилася така деталька, все цікаве саме буде попереду. Ну, Наступним буде ось така підставочка. Це підставка для телефону. Я вже друкував одну на замовлення, вона дуже сподобалася. От, е, Яким чином вона працює? У нас є телефон. Бачите, товщина найбільша, тобто сюди влізе і 6, і 8, і планшет, і все що завгодно, і навіть мій телефон. Можна поставити його так. Це можна дивитися, ну, грубо кажучи, на кухні, десь як ви щось робите, фільми. Можна поставити так, переписуватись, наприклад, так само на тій же кухні. Можна її розвернути, поставити так. Я так дивлюся собі фільми також. Ставлю десь на столі, сідаю, собі дивлюся кіно або в ютубові відео. Дуже удобно. Можна ставити так, дивитись десь на дзвінки. Якщо це за столом працюєте за комп'ютером, також можна, щоб стояв, або на зарядці чи роз'єм зверху. В моєму випадку я собі ставлю так, горизонтально, з цієї сторони в мене включається зарядка, з цієї наушники і все мене влаштовує. Тому така штучка, трошки, як бачите, повело її зверху ось тут. Але нічого, мені вона подобається, все синього АБС пластику, все просто чудово. Саме цікаве залишилось, як ви зрозуміли, на кінець. І почну я з ось такого. Це чохол на бронебійний телефон. Як бачите, він у нас із алюмінієм, і всередині ще є е, каркас в нього, якщо не помиляюсь, алюмінієвий, гумові такі відбивачі. Ну, Тобто телефон вже захищений, але так як це я, я зробив на нього чехол. От як бачите, спроектував під динамік, написав його там модель, назву, під камеру майже вгадав з кнопками і вирішив не возитись, тому просто бахнув дві дюри щоб 30 і 30 звідси було по розрахункам. От, е, Фасочки такі зробив, під роз'єми також вирішив не возитися. Трошки вже я сьогодні підпаяв, бо ломив. Е, я дуже хотів зекономити. Ложка вийшла 1,5 мм, е, стінки по міліметрові. Ну а це так, щоб тримали все купи. Чохол гнеться, як бачите. Тобто він захищає і телефон виглядає в ньому отак. Ну Це бампер, грубо кажучи. Він його тримає, він не випадає. Як бачите, камеру я майже вгадав. Ну, це варіант такий, скажем, е, для села. Якщо ви десь їдете в село і не хочете, щоб, е, як всі думаю, знають, що динамік має магніт, який притягує мідні е, цей, перепрошую, мідні елементи, хотів сказати, залізні стружку, там елементи взагалі. Е, якщо ви десь там на тракторі їдете або по солому, щоб сюди не нападало лишнього бруду, бо цю сіточку не хочеться вибивати, вона гарно там тримається, то можна просто ставити в чохол, як не як він вже менше пропускає. Наприклад, мастило десь грязними руками взяти також. Але в принципі цього телефону можна помити воді можна помити, головне не в солярці або не в бензині. От, бо це біда вийде. От, Тому такий болото-захисний чехольчик, скажімо так. От, 9 е, метрів, здається, на нього пішло. От, Але ну, мені знадобиться, так як я часто працюю в гаражі з інструментом, ту штука корисна. І тепер переходимо до найцікавішого, що залишив на кінець. От як ви думаєте, що це може бути? ямочка, вода, як бачите, це поїлка для кота. Ну або не для кота, або для ваших домашніх тварин. Е, як бачите, тут у нас є різьба. От. Далі там такі сквозні, як бачите, отвори продовгуваті. В цю різьбу закручується бутилочка від 0,25 з звичайною різьбою до скільки вам завгодно, хоч до 2,5 літрів, аби ця конструкція витримала. І вода завжди буде. Е, є готові поїлки для кота, але вони займають близько 60 метрів. Е, нам же ця ідея, ну ну як ідея, цей, е, ця 3D-модель, скажімо так, поїлки для кота сподобалася, вона займає 60 метрів. Для нас це трошки багато було. Тому вирішили зробити по-іншому. Знайшли окремо ось цю деталь, в яку вкручується бутилка з е, подачею. І далі вже спроєктували самі ось це все. Товщина стінок міліметр, товщина 1 міліметр. Це все, як бачите, трошки отак от грає, ой вже тріщить. Склеїли це все на клей BF2. От, Я трошки такі заокруглення тут поробив. От, Тобто все чудово. Зараз навіть продемонструю на бутилці. Ось така у нас є бутилка, півлітрова. Можемо її сюди спокійно вкрутити. І все. Лише наливаємо воду і рівень завжди буде триматися. Е, кіт, Кицька точніше, в нас п'є з неї. Все подобається, завжди є вода, завжди подається. Можна вкрутити і більшу бутилку, але поки що так. Тому така маленька, компактна, в довжину, здається, 10 см, якщо я не помиляюсь, ось ця ємність, не враховуючи цього. І в ширину, здається, 70 см. Ні, 80, 80 я згадав. От бо я вже просто не пам'ятав. От, Тому такі такі вироби, друзі. 3D-принтер працює, допомагає, бачити корисні вироби. Ну, Можна просто впусту робити щось схоже, якось таке 3D-ручку. Я вам це в відео не показував, але спробував зробити цю ефіловежу. От, е, До речі, по новинах ручка трошки стала ламатися, під'їдав пластик, чи я її неправильно використовував, в кінці кінців став підгризати редуктор і е, проскальзувати. Е, тому замовили нового редуктора, поки що склали старого назад, він тріщить, але робить. Але поки ручку не використовуємо. От Тому на цьому все, друзі. Найближчим часом буде відео ще по ручці, звісно, по ремонту ручки, ще щось цікаве може по принтеру. Е, підтримуйте своїми лайками, пишіть коментарі, що кому цікаво, можливо щось розробити, спробувати мені, як бачите. Таке нам вдалося, знайшли один елемент, зробили другий, і вийшла ось така цікава штука. Розробили такого чохла. До речі, посилання на деякі деталі я виставлю в описі, де е, також посилання на пластик я виставлю. Кому буде цікаво, заходьте, дивіться, завжди все для вас робимо, стараємось. Тому на сьогодні все, друзі. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, оцінюйте. До нових зустрічей. Бувайте!